Всем здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то я, я настолько вернулся, я хочу сказать, сказать, что моя трансляция экрана уже э, начались Майнкрафты. Сейчас вам по ссылочке скину, ссылка уже, кстати, скоро будет моя ссылка. Я могу всем отправить, и настолько здесь я сделаю сейчас в прямом эфире. И лайки у меня поставьте обязательно. Сейчас я скопирую вот эту ссылку Приглашение я скопирую кому-то в группу личку. Я не знаю, получится мне в Вайбере перекинуть. Сейчас эм, я в группу сюда кину. Э, вайбере, потому что здесь вот по ссылке заходите, здесь э, игра Майнкрафт 1.12.2. И я вам настолько расскажу, что можно играть в эту, заходите по ссылке, я настолько, я сейчас создал эту наконец-то настолько зашел это сейчас э, свои тоже данные, тоже можно заходить. И, кстати, обязательно здесь, кто меня видит, кто-то слышит, кто-то подписан, потому что здесь много людей, пока с ноль. Э, у меня людей пока с ноль. Я не знаю, что дальше произойдет. Мы сразу, я найду, с вами расскажу. Сейчас играю в Майнкрафт по сети. Либо я не знаю, что у меня получится. Я сейчас делал только что в Майнкрафте, вот смотрите, два раза мы открываем и ищем папку. Называется «Дом ведьмы». ведьмы. Да, вот она папочка. И мы просто, создаем, просто мы его копируем, Ctrl-C. Я объясняю для того, чтобы для всех, чтобы они все поняли, куда заходить и как заходить. Вот сервис. И мы кидаем вот сюда. Дом ведьмы. Это мод очень э, будет работать. Я не знаю, получится, что у нас, чи не сработает, потому что люди считают, что можно его писать, можно вообще не писать, там, знаете, э, в комментарии должны написать мне в этом, в ютубе, в блогере тоже. Это столько, что люди пишут, говорят, это такая популярная звезда. Да, сейчас я скину еще ссылку, человеком поделюсь. Сейчас э, отправлю с человеком Денчиком, Димы отправлю. Вот, и здесь в Ютубе заходите в мой в Ютуб, я блогером, потому что здесь в Ютубе, а ну сейчас я Денчика наберу на секунду, если он меня слышит на связи, если я ему сейчас наберу, давай, початый выклик. Камеры я не могу включить. Потому что интересно. Никто не хочет. Ладно. У человека, я не знаю, сколько сейчас мы наделаем, потому что я сейчас буду делать. Пишите мне, э, так, управление не могу, и у вас нету доступа к функциям. Э, я не знаю, давайте сейчас сделаем так, чтобы вы могли зайти э, мою трансляцию на экрана. Если я не знаю, получится мне демонстрировать экрана игры. Да, сейчас я, может, и скачаю. Ой, настолько я боюсь. Я не знаю. Спасибо большое, что вы есть.